صباح الخير أو مساء الخير يا أهل الخير شلونكم شخباركم أهلا بكم في حلقة جديدة واليوم راح نشوف برنامج Nectar Pro برنامج Nectar Pro هو عبارة عن واحد من البرامج اللي موجودة في bundle أو الاشتراك الشهري أو السنوي آه، لشركة iZotope طبعا iZotope اذا ما شفتون الحلقه بحط لكم الرابط هنا حق الحلقه السابقه تكلمنا فيها عن كل الاجزاء اللي موجوده في الاشتراك آه، في خدمه اللي هو الايزوتوب. بنركز في حلقتنا اليوم عن برنامج Nectar Pro Nectar Pro هو اي شيء له علاقه بتعديل ال vocals بتعديل الصوت اذا كنت قاعد تتعامل مثلا مع ملفات آه، غناء مع ملفات تعليق صوتي برنامج Nectar راح يعدل لك هذه الملفات بطريقه سريعه وطريقه احترافيه ما تحتاج انك انت تاخذ وقت طويل على اساس انك توصل الى الصوت اللي تبيه بالطريقه الاحترافيه اللي تبيها قبل ما نبتدي حلقتنا اليوم شباب ما اوصيكم تعطونا زر ال like اللطيف وتشتركون في القناه وتشاركونها مع كل الناس اللي مهتمين في هذا المجال عشان نقدر نوصل الى اكبر مجموعه ممكنه حول العالم. اوكي الحين عندي هني تراكين، track واحد حق غناء وال track الثاني حق voice over. طبعا ال voice over انا مسجله على السريع ف please <laughs> ما عليكم مني بس بس مجرد حق ال يعني نقدر ان احنا نشوف مثال على طريقه تعديل الصوت فخلونا اول شيء ناخذ صوت الغناء نفتح مع بعض برنامج ال iZotope وعشان نفتح البرنامج لازم نروح حق طبعا بنروح حق اللي هو ال insert plug-in نروح حق iZotope Inc وعندنا هني في اللسته في Nectar Pro في عندي نوعين mono و mono stereo هاي نقطة يمكن الجماعة يعني وايد ناس يخربطون فيها mono حق صوت الإنسان صوت الإنسان هو يطلع من جهة واحدة اللي هي جهة الفم فهاي mono فهي آه، قناة واحدة حق الصوت مو بستيريو أنا أشوف ناس وايد يسجلون مثلا صوت غناء أو صوت تعليق صوتي يسجلونه بستيريو بقناتين يمين ويسار وهالشيء غلط طبعا لان الصوت مصدره هو مصدره واحد هو الفم ف ما راح يتوزع على قناتين يمين ويسار واذا توزع على قناتين يمين ويسار بيطلع صوته مو مو ولا بد خاصه اذا انت عندك mix. وفي هال mix في الات موسيقيه ثانيه في الات على اليمين الات على اليسار والصوت لازم يكون يعني سموير في النص هنا فدائما نسجل ال vocals او الصوت ك mono. بعدين اذا بدنا نحط افكتات او اذا عندنا مثلا backing vocals هني نقدر احنا نلعب في الستيريو مال الصوت نحط بعض الاصوات مثلا يمين وبعضهم يسار بهالطريقه يعني اوكي الحين صار عندنا برنامج اللي هو النكتر Pro. Nectar Pro هو عباره عن شنو هو عباره عن مثل ما احنا نفكر فيها اللي هو audio chain او ال signal chain حق ال vocals بس نقدر نحط فيها كومبرسرز نقدر نحط فيها كل الادوات اللي حنشوفونها هني كومبرسرز دي اسر ديلي اي كيو ريفرب ساتوريشن كل هالسوالف هذه نعتبرها modules كل واحد من هاي المربعات module آه، او موديل مختلف ال compressor يعطينا تفاصيل الكمبرسر الاي كيو e يعطينا تفاصيل ال EQ e غير ان احنا عندنا طبعا presets ما شاء الله يعني على عدد ال presets بحسب ال track اللي احنا قاعدين نشتغل عليه الحين فكل هالبريسيتس موجوده تقدر انك يعني تستخدمها كنقطه انطلاق حق المكس كما تبي يعني تاخذ وقت على ما تسوي ال compressor بال settings المعين ال EQ بال settings معين هاي ال presets يعطونك نقطه انطلاق حلوه ف اذا انت مبتدئ انا انصح انك تجربهم جربهم على ال vocals المختلفه اللي عندك شوف يعني عندك حق music عندك حق dialogue audiobook voice over clear voice over هاي واحد من اللي احبهم يعني اكثر شيء clear voice over فهاي ال presets طبعا وفي خاصيه ثانيه بعد اسمها ال vocal assistance بنتكلم عليها بعد شوي خلونا الحين ناخذ ال track اللي موجود هنا اوكي هاي track حق غناء نسمع بس بدون اي نوع من ال processing So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. forever in who we are, and nothing else matters. طبعا ما عليه اي نوع من البروسيسنج اصلا شيء تشوفون مثلا بعض الاماكن كلش نازله بعض الاماكن مرتفعه ودراي صاير ما عليه اي شيء اوكي فالحين عندنا مثلا الاي e كيو عندنا الكمبرسر اوكي وشنو اقدر اسوي؟ كل واحد من هذول اقدر اضيفه واقدر اشغله وبندا على اساس اني اقارن الصوت باستخدامه او بدون استخدامه كل واحد من هال channels طبعا مختلفه نقدر نحن نسوي بهالطريقه نرفع فوق هني اذا عندنا مثلا اماكن معينه اقدر اني اغير نوع ال curve نفسه bell low shelf high shelf low pass high pass كل هذا طبعا بحسب الصوت اللي انا بيه اوكي يعني مثلا اغير ابتدي اشغل اشوف couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. اه يعني مثلا نلعب في ال EQ e بهالطريقه هني حق الكمبرسر الكمبرسر نشوفه طبعا مو شغال الكمبرسر بالمره لان الثريشولد ماله على الصفر So Claire الحلو في iZotope انه هو visual صاير بصري يعني على طول انك تقدر تشوف شنو طريقه شنو التغييرات اللي انت قاعد تسويها فانت الحين لما تشوف هني المكسر هو قاعد ينزل هني لفوق السهم هو ايش كثر قاعد ينزل من الصوت لما يرتفع فانت لما تحدد الثريش هولد هو راح آه، يبتدي يشتغل واقدر اضيف طبعا موجز مختلفين يعني مثلا اقول مثلا بنضيف ريفرب اوكي حلو ال reverb اللي فيه هو طبعا في يعني يقدر يعطينا ساعات مثلا ما احتاج ال reverb كامل احتاج بس مجرد ال tail مال الروح مالت الريفر بس ما يكون بشكل كبير واقدر اتحكم في مستوى طبعا هاي اللي هو ال dry وال wet mix موجود هناك على طول اني اقدر حتى اجرب ممكن اني انا اجرب كل واحد في هذلين واجرب موجز مختلفين اوكي نشوف مثلا saturation هني saturation شو يسوي؟ يضيف لك saturation على ال vocals نفسه كامل يعني يعطيه مثل آه، كانك يعني راش عليه شويه fairy tale يسمونه fairy tale dust في انواع مختلفه منه في اللي هو ال tape في التيوب آه، وورم ها طبعا يعني لازم تكون حاط headphones عشان تسمع ال effect مال ال saturation بطريقه افضل شوف يبين لك الاماكن اللي فيها ال highlight وين قاعد يشتغل اكثر اوكي هاي saturation اقدر ايضا اني اتحكم في قوته اذا ابغي مثلا 100% ولا 60 ولا 70% ما تكلمت عن ال pitch. ال pitch هو هنا يعتبر نوع من ال pitch correction او خلونا نقول انه يعني مو auto-tune 100% بس بس يعطينا pitch correction بحسب ال key اللي احنا نختاره هنا. واذا ما نعرف اي key عادي كلش ممكن احنا نقول له auto detect ونشغل ال audio So close, no matter how far. يعطينا options هني Couldn't be much more from the heart. اوكي يعطينا هو already ال options اللي قاعد يسمعها ويخلينا نقدر نحن نختار اي key بس احنا طبعا اذا عارفين الاي كي نقدر نحن على طول نقول له من هني ان الاغنيه مثلا key of C chromatic ولا major ولا minor وهو بيضبط لنا ال tuning مال ال vocals على حسب ال key اللي احنا عندنا اياه نقدر نضيف احنا الموديولز هني قد ما نبي اوكي آه لما نحصل ونقعد يعني نعدل في ال settings مالهم لما نحصل الصوت اللي احنا نبيه. في خاصيه ثانيه حلوه هني يمكن ما ما لاحظها الكثير اللي هي الاوتو ليفل مود. اوتو ليفل مود هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن اذا انت عندك مستوى الصوت في تفاوت كبير ما بين الكلمات اللي قاعده تتغنى او تنقال بصوت خفيف والكلمات اللي قاعد تصير صوتها عالي ال auto level mode هو شنو يسوي؟ هو يجيب لك هاي الفرق يقلل من الفرق ما بين هاي الاثنين فيخلي الصوت للكلمات اللي يمكن مو واضحه يرفعها شويه والكلمات اللي ممكن ان هي توصل لل peak او ان هي تكون صوتها عالي ممكن انه ينزلها شوي فيسوي الفرق ما بين ال ups وال downs في ال vocals اقل هاي بالنسبه حق ال ALM بالنسبه حق ال limiter طبعا هو مجرد انك انت تخلي limiter على اساس انه تعطي روحك مجال اذا ال vocals وصل لمثلا هاي المستوى ما يصير له كليب او ما يصير له واصل يعني لمستوى عالي. انزين الحين خلونا نتكلم عن الفوكال اسيستنس اوكي بنشيل هاي كلها هني نتكلم عن ال vocal assistant ال vocal assistant شو بيسوي اول ما تشغل ال vocal assistant بيعطيك two options enhance او unmask enhance راح شنو يسوي البرنامج؟ راح يسمع ال vocals اللي انت قاعد تعطيه اللي قاعد تشغله انت الحين ويقترح عليك اقتراحات اوكي هاي مو presets لا هاي اقتراحات custom اقتراحات حق ال vocals اللي عندك انت اوكي يعني خلونا الحين مثلا نجرب بنقول له ان احنا نبي نسمع بنقول له انه هو يعطينا enhance حق الصوت ونقول له next كل اللي نسوي نجي هني نشغل الاغنيه من البدايه او مثلا ممكن من هني ولاحظوا شنو يصير لاحظوا شنو يصير هنا بيسمع الصوت ويبتدي يعطينا على طول الاقتراحات ويمكن يعني حتى في, في نص ال process بتشوفون انه هو قاعد يغير في الاي كيو e يغير في ال compression يغير في يحط ال modules مختلفين بناء على ال vocals اللي احنا قاعدين نسمعها خلونا نشغل له اياه Never open myself this way Life is us, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. شوفوا الحين اعطانا الفايب اوكي عرف ان احنا هاي سينجينج اوكي عرف ان هاي الصوت صوت مغني الحين قاعد يقول لنا شنو ال ال القوه اللي تحتاجها شنو القوه اللي تبيها تكون حق هاي ال vocals؟ light ولا aggressive خفيف ولا قوي ال tone مال الصوت تبيها شنو تبيها dark يعني dark تكون balance ما بين ال dark وال bright bright تكون اوكي يعني صوت افتح بكثير او ايري اوكي خلونا الحين واحنا قاعدين نشغل فوكلز نجرب الخيارات المختلفة هني اوكي اذا اخترنا واحد عجبنا نقول اوكي الحين شنو صار عطانا already خيارات مختلفه حط لنا اي e كيو حط لنا de-esser حط لنا كومبريسر واي كيو ثاني وريفرب اوكي قال لنا شنو قال لنا شوف انا سمعت ال vocals واقترح ان هاي تكون ال settings الاوليه اللي انت تقدر تشتغل عليها فانت هني بدورك شو تسوي تقوم تعدل في ال modules المختلفين يمكن شيء ما عجبك تبنده او تسوي له ديسيبل اوكي تجرب آه، اي e كيو ثاني انت براحتك حتى تشوف هني انه هو شغل لي ال ALM اللي هو ال auto level mode وقال لي ان هاي ال settings هي نقطه انطلاق جيده نسمع مع بعض قبل وبعد هاي بدون Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. matter. هاي الفرق ما بين النكتر اون والاوف اوكي طبعا اذا عندنا احنا mix وعندنا الالات الثانيه ممكن احنا نجربه مع الالات الثانيه ونشوف شو الفرق اللي يعطينا اياه هاي طبعا باستخدام ال vocal assistant عندنا طريقه ثانيه اللي هي استخدام اذا ما عجبنا هاي كله اوكي نشيل كل هاي ال modules ونقول له شنو؟ نقول له نختار واحد من ال presets اللي موجوده هني شوف مثلا هاي basic enhancement يعطينا يقول لك هنا بعد شنو good starting point for a solid male pop vocal gently saturated slightly hyped EQ and parallel compression to keep it above the mix ففي يعني presets مختلفه وعندك انت ايضا تقدر تستخدم ال presets مالك اللي تبيهم ممكن انك انت ت save الموجز المختلفين بالطريقه اللي تبيها وت save هم ك preset عندك في القائمه هذه. هاي بالنسبه حق استخدام Nectar Pro على ال vocals حق الغناء. خلينا نجربها على vocals بس على vocals من نوع ثاني اللي هي التعليق الصوتي. اوكي نفس الشيء هاي عندي ال track هني هو تعليق صوتي تعليقي انا مسجلنا بشكل سريع مره ثانيه ركز عليه <laughs> نروح حق الايزوتوب نروح حق النكتار برو وقبل ما نبتدي هني نقول لكم مرة ثانية لا تنسون تعطونا زر لايك لطيف والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبونهم حق vocals من النوع الثاني vocals من النوع الثاني اللي هي ال voice over قول يمكن انت عندك مو بس تعليق صوتي يمكن عندك بودكاست مثلا تبي تعدل الصوت اللي في البودكاست يكون يعني leveled يكون بطريقه افضل هاي Nectar Pro هاي اللي موجود يساعدك في الحصول على افضل جوده ممكنه من ال voice over فاذا جينا الحين مثلا وشغلنا ال voice over مثل ما هو روزا هو روبوت مساعد لجراحه تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت خلونا نجرب نستخدم واحد من ال presets اللي موجودة هنا واحد اللي يعجبني هو اسمه dialogue clear voice over هاي حلو انه هو يحط لك saturation وكمبريشن دي اسر واي كيو خلونا نسمع بنسمع قبل وبعد يعني مع استخدام ال Nectar Pro وبدون استخدامه الحين اول شيء بدون روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك البنيوية الفريدة اوكي لاحظ انه فعلا فرق هو قاعد يسوي في ال voice over بس يمكن تبي تزيد شويه يمكن تبي تعطي كومبرسر اكثر which I think ان احنا نبي نعطي كومبرسر اكثر ممكن انا زيد من هاي شويه هني استخدم له تيب ساتشوريشن اعطيه شويه زياده الدي اسر فيه الدي اس ار طبعا الخاصيه الحلوه في الدي اس ار انك ممكن انت تسمع الاصوات الاسس هذه اللي بس بطريقه بروحها انك تقول له listen اسمع شوف في بعض الحروف واضحه اذا نزلنا الثريشولد وايد تقريبا كل كلمه بيلاقيها بيصيدها فاحنا نجيب شويه يساعد الروبوت على ضم اوكي ال compressor بعد ممكن نحن نعطي شوي compressor اقوى روزا هو روبوت وطبعا تقدر انت تختار نوع ال compressor تبي digital vintage optical solid state روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحيه يضع جراحك خطه جراحيه بناء على تركيبتك البنيويه الفريده يساعد الروبوت على ضمان تنفيذ اوكي فهاي استخدام Nectar Pro على نوعين من الاصوات اللي هو vocals الغناء والنوع الثاني اللي هو التعليق الصوتي او ال voice over احب انا ايضا شنو اسوي احب لما استخدم فويس اوفر اوكي عندي plugin ثاني اسمه NS 1 هاي ال NS 1 عاده شو يسوي؟ plugin جدا ذكي شنو يسوي هو؟ يروح وي يسمع اذا في اي اصوات في لما يتكلم المعلق الصوتي ويسكت ما بين الجمل او بين الكلمات نسمع عاده احنا صوت شويه آه، صوت ال background صوت الميكروفون صوت ال hiss مال الميكروفون فهاي ال plugin يشيل لنا هاي الاصوات اللي في ال background اللي احنا ما نبيها آه، خلونا نسمع مع بعض شلون صاير روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية يضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك البنيوية الفريدة يساعد الروبوت على ضمان تنفيذ الخطة على النحو المطلوب سمعتوا الفرق شلون بالان اس 1 يشيل لك الاصوات اللي موجوده حواليك ويخلي بس صوتك انت فهاي يا شباب اليوم كانت نظره سريعه على برنامج Nectar Pro. طبعا في تفاصيل كثيره احنا يعني ما تطرقنا الى كل التفاصيل اللي موجوده في كل واحد من هالموديولز اذا حابين تفاصيل اكثر ونتكلم بشرح يعني مفصل اكثر عن ال plugin حطوا لنا comment تحت في التعليقات ان شاء الله عجبتكم الحلقه اليوم اتمنى انكم استانستوا معاي لاني انا وايد استانست معاكم اليوم اذا عندكم مره ثانيه اي اسئله اكتبوا لي اياها تحت في ال comments وان شاء الله اجاوب عليها كلها ولا تنسوا مره ثانيه زر ال like والاشتراك في القناه ومشاركتها مع كل الناس اللي تحبونهم واللي مهتمين في هذا المجال عشان نقدر نوصل لاكبر مجموعه ممكنه حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة